é a Gabriela, eu sou estudante, eu estou aqui porque eu acredito que o nosso passo estudantil tem que abranger o entorno de Brasília, tem que abranger mais de quatro passagens por dia, porque tem estudante que tem que usar seis passagens no dia e não tem o passe livre para ele. É, acredito que o passe livre tem que ser é, irrestrito porque o estudante não tem que só ir na escola, o estudante tem que ter acesso a lazer, à cultura, à educação, porque muitos estudantes passam o dia todo em colégios, nessas coisas, e eles não têm, tipo, se eles restringirem a mais nossos direitos, a gente não vai ter direito nem de ir na escola, entendeu? Eles querendo diminuir a, quantidade de horário que a gente sai de casa. Isso é loucura, tem gente que sai mais de três horas antes da aula para chegar no colégio, porque é muito longe. Então é, é mais restrição, é isso que a gente não quer, a gente quer mais direitos, a gente quer mais passe livre, a gente quer passe livre e restrito pra gente, entendeu? Porque estudante não é só na escola, estudante é todos os dias para lazer, cultura e educação.